Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar a música pro MD Paródias, tá? Eu sou gostosa Eu sou deliciosa Uhul Quem vai querer? Ai, ai, me chupar Minha boca tá Eu tenho bafo de ouro